soldados, pronto estaréis listos para entrar en los hogares de toda la humanidad. Algunos os dirán que solo sois químicos, agua podrida y tascánicos. Pero eso no es verdad. ¡Soldados! ¡Sois nitratos! ¡Potasio! ¡Y magnesio! Y estáis seleccionados genéticamente para ser todos iguales y hacer de la humanidad una masa uniforme. Soldados, pronto entraréis en batalla y conquistaréis el mundo. ¡Soldados!